SNDL. La compañía de cannabis adoptó el nuevo nombre en honor a sus acciones, que se han vuelto muy populares entre los inversores minoristas. Los negocios de cannabis y licores de SNDL están funcionando bien después de la adquisición de Alcanna, que se finalizó este año. Después de pasar por una severa dilución de acciones que culminó en una división inversa de acciones, el precio de las acciones de SNDL ya ha sufrido demasiado y las valoraciones actualmente parecen atractivas. Solo en el último trimestre, Q2, el segmento de cannabis de la compañía generó 63 millones 500 mil dólares en ingresos, frente a los escasos 7 millones 500 mil dólares en el trimestre anterior, Q1. Gracias a la adquisición de Altana, SNDL se ha convertido en el minorista de licores más grande de Canadá, con alrededor de 170 tiendas. El trimestre pasado, el negocio de licores de SNDL generó 148.600.000 dólares en ingresos, con márgenes brutos de 33.500.000 dólares. Curiosamente, el segmento generó ganancias antes de impuestos de 7.240.000 dólares, obteniendo una ganancia, a diferencia de los segmentos de cannabis que generan pérdidas. Hoy, incluso con una cartera de medio billón de dólares en inversiones, la compañía tiene cero deuda y un balance de alrededor de 230 millones de dólares. Por lo tanto, veo a SNDL como una de las acciones de cannabis más interesantes para invertir. La compañía ha estado disfrutando de su excelente balance, y está haciendo un buen uso del dinero recaudado de su dilución de acciones al realizar inversiones clave en negocios rentables más allá del cannabis.